Ну посмотрите, я на секунду отвернулась, прихожу, а кошак мой йогурт тырит. Очень добрый день. Да. Когда сидишь чего-нибудь переводишь, очень хочется, чтобы... Ну, иногда хочется чего-нибудь такого для мозгов закинуть. Вот, но отвлекаться при этом нельзя, потому что вот кот Геша все это сожрет. Да, кот Геша? И это все мне. Ты мой сладкий пацан. Все, мое. Мое, да. Больше нельзя. Ищет, ищет. <laughs> Нет, все, Геша, все. Вкусновато, но маловато. Да, не обижайся. Нет, нет, нет, все, все.